aha rero icyerekezo kuba ngo nabwiye abagabo imbwa ntabwo genise abagabo imbwa mm. imbwa ni imbwa uwiyumvise ko ari imbwa niyo ni uko nabuze ibikorwa by'uwo muntu bimuranga nk'imbwa abacyumvise mm. eh. yise imbwa si yesu warivuze se tugarutse mu muco w'ikinyarwanda si umuntu wakoze ikintu kitari cyiza bamukoze ibintu by'ububwa mm. navuze ngo abakobwa mubime mwe kwemera ko bahora babasambanya umuntu aza gusaba guha aguteretse umunsi ati mpa undi mugabo aza ati mpa umusaza ukutse amenya ati mpa kuko afite amafaranga mubime we mugore uhesha agaciro kenshi nza kuri social media kubera ko mfite ikinzanye undi nawe ati nanjye n'ubu bwa nahoraga nihesha kwa baramu banjye tugahurira mu makwe gusa ikirori agira iminsi mikuru iba kwa mabukwe singeyo ariko uyu munsi noneho nanjye ngiye guca ku kagozi ah, rero ni icyo ngicyo nabivugiraga murakoze cyane mm. navuze byinshi mm. eh, urahari njye navuze ibikorwa by'umuntu kandi nigishaga urubyiruko mm. ndabwira urubyiruko bene kukubeshya urubyiruko rurasaba rukambwira ati uratereta umukobwa ajya kurokora umugabo aramugutwaye ko afite kashi si none si uwo mugabo uri gutwara umwana ungana nk'uwe ariho arakora ibikorwa bya kigabo mhm, ari gukora ibikorwa by'ububwa by'ububwa reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yero tv turagukunda kandi tukifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo mpamvu natwe buri munsi duhora dushaka buri kintu cyose cyatuma utera imbere yaba inyigisho cyangwa ubufasha bushoboka ubwo ari bwo bwose gusa iyo wizeye kirisiti nk'umwami n'umukiza nzi neza nta kabuza yuko ibyo utekereza cyangwa ibyo ushaka kugeraho byose bikugendekera neza ah, uyu munsi rero nk'uko bisanzwe nk'uko mu bituziho twabatumiriye umukozi w'imana ah, pasita fani ariko nawe ni umuntu mukuru arabanza yivuge mu mazina yombi anadutangiriza ikiganiro cyacu asenga imana kugira twese dutangire tuziranye hari abantu bashyashya baba batamuzi mwaramubonye ahandi ariko uno munsi no kuri iyo tivi yahageze pasita turakwakiriye murakoze cyane eric imana umugisha nshuje abantu kuri iyo tivi imana umugisha kandi ikomeze ibagire neza amazina yanjye banyitana umukobwa epifani mm. ah, ndi umubyeyi ushima imana iyo mvuze umubyeyi uko nabyaye Mm. mfite umugabo umwe uvuga mm. ngo ndacyarurimo icya gatatu nkaba ndi umushumba shumba itorero bita getsimani minisitirizi mm. ah, nkaba mfite abana benshi kubera ko imana yabampaye mu eh. buryo bwombi yampaye kubyara ndetse no kubyara mu buryo bw'umwuka ah, imana rero duhana umugisha reka dusenga imana data mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'abantu bakurikira yoro TV reka bahabwe umugisha kubw'ikiganiro tugiye kugira bahabwe umugisha kubwo guhitamo iyi cano bakayikurikira bagenda bakurikira abakozi Imana baca aho bagiye batandukanye ibyo bagenda bavuga ah, imbaraga zawe Yesu reka zibakomeze kandi umwuka urakomeze kubahishurira byinshi ndabasengere buri umwe wese kugira ngo agubwe neza niba ari urwaye akire ndetse n'abuze amahoro ayabone udafite ibyiringiro yizere ko bwacya abonye umugisha nubwo yaba ari mu bihe bitamworoheye ijambo rya ngo hari kwirakwarara umuntu ariko bwacya impundu zikavuga ndamusabira kugira ngo data umwiyereke kandi umunezeze ndasengera nica no kugira ngo yaguke igere kure igere hirya no hino kandi izanire inyungu ba nyirayo mana urakoze izina rye niryubahe tuze twizemo izina rya yesu amen amen pasita turagushimiye rero gutangira ikiganiro cyacu uturagize imana kuko burya iyo uri kumwe n'uwiteka mu byo uri gukora byose bigenda neza uyu munsi rero abantu kenshi iyo bakubonye kuri cani iyo ariyo yose cyangwa aho ariho hose bavuga ati dore wa mupasiteri ukunda gukoresha amagambo akakaye bamwe barabibona bakavuga ati yakoresha amagambo akakaye ariko nemeza yuko aba ari mu kuri harimo n'umuntu weme ushobora kuba nawe yemeza yuko ayo magambo aba ari ukuri ariko hari ukuri kumaze iminsi kuri hano hanze ntabwo wigeze ubivugaho byinshi ukimara kubivuga nta handi hantu byaba byarigeze binyura mu rwego rwo kubisesengura uko byavuzwe ariko abantu baravuga ati uriya mupasiteri ngo yise abantu imbwa abagabo imbwa abagabo ngo baba barashatse abagore batarakoye urakoze <coughs> reka ngusubize mm. ah, umuntu wese agira uko ahamagarwa mm. kandi ijambo ry'imana avuga ngo ibisarurwa n'ibyishaka abasaruzi ni bakeya mm. iyo abantu bari mu murima bariho basarura cyangwa bahinga hari uwafite isuka y'umujyonjyo mm. hari ufite akanyirabunyagwa mm. hari ufite umupanga mm. hari ufirisha intoki ariko bose ni abakozi eh. ni abakozi kandi barafite ibyo bakora umuntu wese rero agiye ahagarara uko ahamagarwa byaba byiza adahinduwe n'ibihe eh. adahinduwe n'ibihe ah, mu by'ukuri Uh, impamvu mbivuga ni uko mbafite ibimenyetso bifatika mm. mbafite ibimenyetso bifatika kandi ukuri kuraryana nta nubwo ukuri kujya koroha kugira ngo gutume abantu bakwemera mm. ntabwo mvuga ukuri kuko mfite ndi ukuri mm. impamvu ndi ukuri ni iki ni uko ntacyo nishinja buriya bavuga ngo niba umutima utaguca urubanza utinyuke niba ntawe ndahutaza ngo mbe naramwatsi ideni mwambure mm. numva ntatinya kuvuga ukuri mm. niba nta mugabo w'abandi natwaye nta mugabo w'abandi natwaye nawe ah, numva nta bizira sibyo kuko mfite uburenganzira bwo kubakira umugore cyangwa kubakira umugabo mm. nk'uko numva nanjye narwubaka kuko ndacyarurimo mfite rero imbaraga zo kuvuga kuko uvuga icyo atarimo ntabwo ari kimwe n'uvuga icyo arimo mm-hmm. buriya umuntu avuga ko yanesheje kuko yanesheje urwo rugamba yarurenze mm-hmm. vuba rero uyu munsi ushobora gufasha umugore gutinda mu rugo kuko ndurimo mm-hmm. bishatse kuvuga yuko umuntu utari urimo gutanga izo nyigisho yazitanga se yakwigisha umuntu kwihangana kandi nawe atarihanganye hari izindi nyigisho yakwigisha eh, ntabwo ashobora kwigisha ku by'imiryango kugira ibane neza kandi ibane neza kandi nawe atarabanye neza ariko hari urundi ruhande yakwigisha ariko nabwo ashobora kubyigisha yisobanura avuga yuko kwisobanura se ni ngombwa ntabwo kwisobanura ari ngombwa ntabwo dusabwa kwisobanura mm. ibyabaye biba byarabaye mm. si byo mm. ahubwo ikibi cyitwa ipfunwe wabyumvise urihangana byaba warabigizemo uruhare cyangwa utarabigizemo uruhare nta jambo ufite kuko impamvu nta jambo ufite ni uko jye ushobora kubivuga naratandukanye mm. umugabo akaza akanyomoza mm. wacyumvise cyangwa umugabo aza akavuga ariko umugore akamunyomoza mm. iyaba uyu munsi icyo navuga kitari cyo wowe erike ufite uburenganzira bwo kwicaza umugabo wanjye ukamubaza kandi akagisobanura ariko niba ushobora kuvuga ibibi by'umugabo ariko umugabo yaza akakunyomoza ni uko uba wakoze iki ububeshyi ariko ashobora kwigisha urubyiruko mm-hmm. wabyumvise uyu muntu ashobora kwigisha urubyiruko uyu muntu ashobora kubwiriza ubutumwa bwiza mm-hmm. kuko hari andi magambo ari muri bibiriya ariko bigeze kujya inama z'umuryango aho ujya ku ruhande ahubwo ugashaka ababishoboye mm-hmm. wabyumvise iyo bigeze no gusezeranya nta nubwo uba wemeye gusezeranya urasezeranya se wabwira uti muzabana akaramata <laughs> kandi wowe warabanye umwana kandi wowe utarakaramata warakavuyemo erega ijambo ry'imana ni inkota mm. niyo mpamvu abantu hari akarongo barenga mm. ababyumvise rike kuraba ngo ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata mm. none se ndavuga akaramata kandi ngewe nta akaramata kuri wa muntu babyumvise mm. aho niho ibibazo rero bipfira ah, rero icyerekezo kuba ngo nabwiye abagabo imbwa ntabwo genise abagabo imbwa mm. imbwa ni imbwa uwiyumvise ko ari imbwa niyo mm. ni uko nabuze ibikorwa by'uwo muntu bimuranga nk'imbwa wacyumvise muranga udukurikira ibikorwa umuntu imana yamuremye nk'umuntu ariko n'imbwa niyo yayiremye mm. kandi umuntu yaremwe nyuma y'inyamaswa zose mm. kandi nyuma y'uko adamu na eva bakora icyaha imbwa n'ibindi nyamaswa zari zibanye neza mm. mu gihe imana yabwiraga nowa ngo arokore ntabwo yafashe nowa ngo amushyire ukwe yamubwiye ngo afate bibiri bibiri kigabo ni iki <laughs> abifata byose kandi babaga mu mujyi byabaga mu nkuge ahari agasamunyiga niho habaga n'inka niho habaga n'intama habaga n'intama n'intare niho habaga n'iyo mbwa mm. bivuga rero ngo umugabo ntabwo ari imyambaro nubwo ari ubwanwa mm. kuko n'ihene igira ubwanwa mm. umugabo ni ibitekerezo mm-hmm. ibyo navuze n'abasobanuye nabo barabizi ko ababataye nabo batakoze iby'ubugabo babyumvise iyo rero impamvu eh, kuko bakatinze uwakatinze kariya ahubwo numva uwakatinze kariya niwe wabatutse <laughs> bajye ku nkuhwe mm. bakurikiye ikiganiro cyose mm. ariko uwakase kariya niwe washatse kwita abagabo imbwa abo mm. yabamamaje abita imbwa ahubwo buriya muzareba mm. uko ngewe narahuguye kandi mu muco w'ikinyarwanda mm. hari abavuze ngo adamu ngo imana bibiriya dusome mu itangiriro ibice byabo bitatu batubwira ko ubwo adamu na heva bamaze gukora icyaha imana isanze adamu imubajije imubajije icyatumye ari yumvise imirindi y'uwiteka ajya kwihisha imana avuga ati adamu wariye cya giti nakubujije aravuga ngo numvise imirindi yawe njya kwihisha ko nambaye ubusa bundi imbere ntabwo yari azi ko yambaye ubusa ubu rero uzi ko ari umugabo arambaye yaricecekeye yaranampamagaye aranyandikira ibyo ntabwo nigeze nabitindaho kuko abampamaga nibo benshi mm. abamaze gukwa nibo benshi yego abamaze gusezerana nibo benshi banza abagabo abagabo babanye n'abagore babo abakuye nibo benshi hari abakuye nibo benshi kandi nawe uzakwa hmm, sibyo cyane si uzakwa cyane cyane aha hari uwampamagaye ambwira ijambo ryiza arambaza ati koko isabaga bimwe nabwo ntabwo nisabaga bimwe ko mfite umugabo hmm. kandi umugabo wanjye iwacu bamufata nk'umugabo hmm. ndamubwira nti arambwira ati jye maze imyaka mirongo itatu mbana n'umugore kandi ntarakoye mm. ndamubwira ni byiza koko pe mubanye neza mm. munyumve mm. ahubwo niba mubanye utarakoye ni byiza ariko ngiye kukubaza ikibazo wabyara ahubwo n'abakobwa ati yego ubu nizere ko umuhungu uzakunda umukobwa wawe utazamukosha kubera ko utakoye kandi ukaba ubanye neza na so n'abaramu bawe kuko bizagorana ko utumira sobukwe akaza gufata inkwano z'umwuzukuru we kandi ukomoka ku mugore utakoye abyumvise mm. kuko nawe kuko bakugiriye imbabazi na kandi uyu munsi ukaba ufite ubushobozi ukaba utarigeze ukora icyo kintu wowe ntabwo uzakira inkwano z'uwo musore nawe uzanye kuko umuntu mwagiriye ubuntu namwe mugira ubundi mwaherewe ubuntu namwe mutangire ubundi mm. araceceka ayanshubije ijambo arambwira n'umugabo ukuze mm. arambwira ati ati ziko nibonye ububwa ati kuko mu kwa karindwi ngomba gufata inkwano y'umukobwa wanjye mpise nibonamo ububwa mm. ati nuko abantu batashatse kumenya ndavuga ni impamvu si uko batashatse kumenya nuko nabivuze nk'umugore ariko uburyo nabivuzemo ndi umugabo wo guhamya kirisito kuba rero mpamya kirisito ndi umushumba hari impamvu yatumye mbivuga icya mbere ndi umushumba nshumbya abantu batawe n'abo bantu mfite abana ndera benshi erike waranababonye ndabazi benshi benshi bari abana si uko ubareba bafite basi mhm. nta basi ariko bafite ba nyina ariko ba se batagaragara mm. ariko uwo mwana iyo tumwandika tumwaza ngo papa yitwa andi mm. umugore umwe ati sinibuka n'izina rye mm. hari n'abagera ubwanjye nihamagariye habwiye umwana ko afite ikibazo mwamufashije agatambwira ati ati ntabwo ushobora kumufasha ni kubera iki ngo kiriya kigoryi cya nyina ngo kubera ibi n'ibi n'ibi nabwo nti wowe hagati yawe na nyina mufitanye ibibazo ariko uyu mwana ni amaraso yawe ku umuntu rero utekereza ko azababaza umugore we bakundanye umugore bikagira ingaruka ku mwana niwe navugaga uranyumva erike niwe navuga umusore utera inda umukobwa agafasha umwana we akamutanga indezo akamujyana mu ntuza ah, mu ishuri agakora ibyo umubyeyi wese akora uwo ni umugabo umugorogabo ujya mu kazi agafata umugore wa kabiri akamujyana abana babiri batatu akazi kakarangira agataha iwe hmm. agasubira mu ntara iwe ntabwire umugore w'isezerano ko afite abana babiri yabyaye agahita ahitamo gushyiramo kode muri telefone ye akaboroka umwe wa mbere uwa kabiri akamuboroka hmm. cyangwa se akajya yaramufashaga agahamagaye ngo sinkuzi hmm. abo bose mwumva muvuga mwirirwana kuri social media mubona aho bagiye ku gusezerana ukabona umugore n'abana batatu aje abashoreye mm-hmm. umugabo ati mugabo ati gese njye sezerana namwe nanahantu uzi ngewe nuko navuze ko gukwa gukwa bisobanuye ibintu byinshi mm-hmm. nubwo leta yagusezeranye gusezeranya no kubaza ngo warakoye nicyo babanza kukubaza iyo utakoye mwebwe muvuga ngo ntabwo wakoye hari akajesite gakorwa ko wowe ubwawe ujya mu muryango aho ugiye gushaka ukumvikana ibyo babyita ubuntu buziturwa mu kumvikana baramu bawe n'abandi bahagarariye umuryango baraza bakaguha urupapuro bakagusinyira ko wakoye ariko utarakoye mm. ubizirezwa utakoye eh, iyo ubonye ubushobozi ugira ute ujya kwitura ntabwo bagusezeranya umurenge ariko wabwira ngo ndaje ariko sinigeze nkwa ahubwo hahagarara umuryango waba umukobwa mm. ukwemerera ko mwabikemuye baravuga ngo mwarabirangije twarabirangije mm. ngarutse ku miryango rero uyu mukobwa rero uhawe inkwano inkwano si ikiguzi nishimye mm. kandi ntabwo ari ntabwo ari ngombwa ngo ube ingano nyinshi ari nanone ushatse guca amafaranga menshi wowe uzaba ukoze amakosa ahubwo twa duce dugirana isano hagati y'imiryango yombi bivuga mbere habagaho ko umuntu akoye bakarongoranya abo ni ababajije ko ingwese umuhungu we kwa k'umukobwa we wabahawe iki ubundi yatangaga inka yarangiza agahita imugarukira bamurongoranya n'ubundi ikagaruka yabyara ubu rero iyo uyu mukobwa umukuye mu muryango ikibazo ni uko mubakura muri geto sibyo bagukuye muri geto niyo mpamvu usakuza eh. sibyo ah, nawe ubwawe wamuzanye waramuteye inda mm. ntabwo ari ishema ni ipfumu ngera ndabwiriza bibiriya ijambo ry'imana kuvuga ngo waburahamu urahamu eh, ngo adamu aha adamu ararangije imana imaze kumubaza aravuga ngo wa mugore wampaye ngo tubane niko ijambo ry'imana rivuga mm. reka amasomo kuko hari igihe abantu baba bagira ngo yewe ndavuga biriya nzaba nzabashyeshyenga nkoresha amagambo yo kubakaresa imitima yabo no kubashyeshyenga kugira ngo mwishime ndavuga ijambo ry'imana ukunda umupasiteri tangiriro ibice byabo bitatu ngira ngo mm-hmm. imana ikora adamu muri edeni ngo uwiteka iravuga iti dore uyu muntu ahindutse reka turebe mhm. ku murongo waho wa cumi aravuga reka duhere ku murongo wa cyenda reka duhere ku murongo wa aravuga ngo bumva imirindi w'iteka imana igendagenda muri ya ngobyi muri mu mafu ya nimugoroba wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'igiti cyo muri iyo ngobyi amaso y'uwiteka imana mm. murongo wa cyenda witeka imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he murongo wa cumi arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa n'uko nambaye ubusa ndihisha iramubaza iti nimba bakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti nakubujije kurya cumi na kabiri uwo mugabo arabisubiza ati ahangaha muhungu umugore wampaye ngo tubane niwe niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya aravuga ngo umugore wampaye iteka iyo ugiye gufata umufasha wawe ukamufata nk'aho yavuye ahandi iteka umutesha agaciro mm-hmm. ntabwo imana ibajije adamu ngo yisobanure ku cyaha cye yakoze ingo zishwana zite zitandukana zite ni nk'ahandi umugabo avuga ngo uyu mugore umugore avuga ngo uyu mugabo mm-hmm. kandi ubundi bakagombye kuvuga gusa yemerwa ngo twe ariko habayeho gutandukana kumwe bivuga ngo iyo kuko yasinzirijwe adamu akurwa n'iki urubavu adamu akangutse yisanga iruhande rwe hari umuntu atazi niyo mpamvu iyo wafashe umuntu kuko mwahuriye ahantu ukamutera inda kuko mwahuriye uwo munsi mukaryamana iyo mubanye uba mu buzima bwo kwicuza iyo ubonye ingeso ze uricuza kuko uravuga ngo n'uwo bansindiriye mm. niba wagize gute bansindiriye iyo mbimenya simba narakurongoye simba naragushatse ibi byawe n'ingeso zawe zinane kwihanganana n'izi kubera ko muri fiyansaye yanyu hatabayeho kwicara ngo mwigane hatabayeho no kuba hari n'imiryango yanyu niyo mpamvu uyu munsi kuko muhekuwe ku muhanda umwirukana ku muhanda ariko iyo wamukuye mu muryango iyo haje ikibazo imiryango iricara abyumvise ikicara ikumvikana mm. rero icyo nicyo navugiraga aba bantu ni rero umugabo ntabwo asakuza mm. umugabo yakoze ibintu by'ubugabo ubundi arituriza imbwa rero ntabwo arijya uvuze ijambo bwa mbere mm. yesu yabwiye umugirikikazi aramubwira ngo aje kumusaba kugira ngo abana be bazicare iburyo bazagire bazabe mu bwami yishimiye ibyo akora mm. aravuga ati iby'ubwami n'iby'umurimo birakorerwa aravuga ngo sinafata ibyo kurya by'abana banjye mm. ngo mbiterere imbwa none se uriya mugore arembwa ariko ibyaha byari biri muri we ntabwo byari kumwemerera kwaba umuntu mm. nicyo yisi imbwa si yesu warivuze se tukabivuga mu muco w'ikinyarwanda si umuntu wakoze ikintu kitari cyiza bankoze ibintu by'ububwa rero bantu mudukurikiye n'abaje kunsobanura ndahari kandi urakoze yereke kunshaka eh, ndahari igihe navuze ibikorwa by'umuntu kandi nigishaga urubyiruko ndabwira urubyiruko bene no kukubeshya urubyiruko ruransaba rukambwira ati uratereta umukobwa ajya kurokona umugabo aramugutwaye ko afite kashi mm. sibyo nonese uwo mugabo uri gutwara umwana ungana nk'uwe ariho arakora ibikorwa bya kigabo mm-hmm, ari gukora ibikorwa by'ububwa by'ububwa ah, rero urugo rwanjye rurubatse nsanze mu rugo mm. usanzwe urugendamo mm. ngabo wanjye uramuzi ko tuganira kuzi nta bibazo nari mfite mu rugo ahubwo ibibazo nari mfite nari mfashije abagore batawe nabo bakoze iby'ububwa barabana barabata bamaze kubata ntamugurira igikombe ntagaburira abana be ntabambika ntanabishyura mituweli niba rero abo bataye uyu mugabo wakoze ibintu nk'ibyo ngira ubuyobozi bwirwa ufite umutwaro birwa bashyize nkeragutabara zibahiga mm. ngo baze kwishyura mitiweli z'abaturage mm. njye nkagenda nkabwira ubuyobozi bakambwira ati dufite ibice hano birwa bahamagara abanyamadini mudufashe kwishyura mitiweli aba bantu mbese utekereza ko uwo mugabo arata umugore agahita agera agashaka undi kandi n'undi ntakemuye ikibazo kandi abo mwana uri ku muhanda ni amaraso ye afite amaraso afite igisekuru cye niwe niwe mugabo w'ejo hazaza mm. uyu mwana rero ejo uzashaka kumushaka ibyiza akwita imbwa kuko ntacyo yigeze umuha ntiwamwishyure mm. amashuri mm. none jye niba nambikiye umugore wawe umugabo agurira umugore w'igikwembe wabyumvise umugabo ahahira urugo umugabo ashyira abana ku mashuri niyo atabishoboye agenda n'ipfunwe ariko akaza akabwira erika ati mpamo bitanu nishyura ngurire umwana wanjye amakaye ye ku ishuri mm. wumvise uko umugabo udafite uko ameze mm. umugabo udafite aragenda agahaguruka agafata isuka akajya guhinga kugira ngo abana bajye wowe uri ushyize imbere yawe urikunda uyu mwana rero jya abona nabaguriye igitenge mu cyimbo cyawe ndabishyura mituweli mu cyimbo cyawe binasobanuke hmm? kandi we afite ubushobozi bwo kubikora ah, ndaboroje kugira ngo batagumya birirwa bakwiruka inyuma ugaruka uzana akanote ka magana atanu ngo kugira ngo ngwe rasiyo reka tubanze turyamane hmm. kandi abubyara baba umuzigo ku buyobozi kuri leta no ku itorero ikindi ku itorero twujuje abantu nk'abo nicyo ngewe nabivugiye si byo rero abo ni bo mvuga abo ni nabo navuze rero kuvuga ngo umusore wawe umwana basore munkurikiye nanjye nabyaye abahungu bivuga ngo ndababwira ngo kora uba umugabo ikuye umukobwa umukuye mu muryango iyo umukoye umuryango utamukuye ku muhanda nubwo yaba ku muhanda cyangwa muri gato kubera akazi ariko avuga uti iwanyu ni he inyamasheke iwanyu ni he ni igitarama i muhanga tujyane iwanyu iwanyu ni he ni ku gikongoro nimushaka mumanukeyo wowe mugabo usore bakubone mm, kuko hano muri kigali heze ingo nyinshi eh. usanga umusore atazi ahantu umukobwa avuga mhm. n'umukobwa hari uwo yabona twaganiriye yaratandukanye n'umugabo mhm. ndamubaza none se umugabo wawe ubundi avuka he ko yajyaga ambwira ngo iwabo ni icyangugu mm, yajyaga ambwira mm. mhm. bakibana ngo amubwira ko iwabo ari icyangugu mm. urahazi se ti ntaho nzi ti iwabo bajyaga baza kumureba yamusigiye umwana se batatu nase yakubwiraga ko abo bana batunzwe n'ibyo yabajyanye kwa nyina uwo mukobwa nyina ubyara nde ubyara umukobwa none se abana nabi wabo niba ari umunyiginya ise ari umunyiginya abo bana ni abo mu banyiginya ni abasinga cyangwa ni abagesera none si uwo mugabo yicaye ararya akaryama abana be baraba azi aho ari se nyine none si uwo mugabo utazi abana be bari yakoze iby'ubugabo yakoze iki igikorwa cy'ubugwa buriya mm. bamwe mu bantu bazi ikinyarwanda bavuga yuko n'ubundi ngo imbwa mm. ngo ntabwo yahoze ari imbwa mm. ngo ntabwo ariko yitwaga ahubwo ni uko imbwa yagize amahirwe yo kubana n'umuntu igasubira inyuma bigafasha umuntu kujya guhiga izindi nyamaswa buriya n'imbwa yonyine ijya ibikora hmm. izindi nyamaswa zahise zivuga ko ikoze igikorwa imbwa ikoze igikorwa cy'ububwa ihita ihera yitwa imbwa buriya iyi pusi ntiyajya guhiga iyindi pusi n'intare ntijya nta kintu wayikorera ngo ujye guhiga izindi ntare hmm. ariko imbwa niyo yafashe umwanzuro isubira mu ishyamba kujya gufata bene wabo niyo nyamaswa yonyine ijya guhiga hmm. igafata bene wabo ihita yitwa ihita ikora igikorwa cy'ububwa rero n'umuntu uwo ari we wese ntumva mugani gukora igikorwa kitari cyiza cyo kuba hari ibikorwa bizima yirengagiza numva nawe wakoze igikorwa cy'ubumwe n'ibyo ntabwo namufata ngo mvuge ngo umugabo n'imbwa uri umujyambere rura ndabona uko ukora witeza imbere si byo mm. ndareba uko nshyashyana uwanjye arashyashyana kandi nawe udukurikiye muri duke ufite hari abagabo nzi ashobora kugwa no kugura ipantaro bimugoye mm. kubera gushaka ibitunga umuryango mm. uwo ni umugabo rero tudakuririje n'abashatse kubyuriraho jye navuze ibikorwa ni ibikorwa bakatinze bagakatinze gutyo kandi rubyiruko iyo ukuye umukobwa mu muryango ngasoza mm. agenda yishimira umuryango w'aho ashatse mm. kuko ugaragaje uburere bw'aho uvuka hari n'ababuze ngo mbese ngo uko hari abantu bakwa bagahita batandukana izo ni ingeso mm. izo ni ingeso ariko ntabwo ingeso ntabwo ariyo zubaka ntabwo inkwano ariyo yubakwa mm. ariko turasigasira umuco turasigasira umuco kandi itorero naryo rikorera mu muco mm. aburahamu yabwiye igisonga cye ngo kijye kumusabira umugeni yakibwiye arakibwira ati ugende amwohereza yamuhaye n'inkwano arambwira ati kandi ugende ujye muri bene wacu bivuga ngo yageze aho agera igisonga kiricara kiratekereza kirasenga cyangwa ngo umugore databuja ashaka umugeni databuja ashaka ni uwuhe ni uwuhe arangije amubwira iki imana yumva gusenga aramubona aramujyana uyu mugore kuko nubwo yageze kwa sebukwe eh, wa shebuja iki gisonga batangiye kumwakira ngo arye anywa bavuga ngo sindi burye ngonywe ntaravuga icyingenza kugira ngo atarya bataragira gute bakanamumwima ariko uyu munsi murya ubukwe bubisi wowe umujyana iwanyu waramaze kumusambanya arara muri geto ari umugore mu bandi amaze igihe niyo mpamvu asigara kwihambiraho n'iyo umubonyeho akageso gatoya kugira ngo murekure ntibikunda kuko akwihambiraho kuko hari aho byujya ntabwo urugo rwubakira mu buriri bavuga ko inzu ebyiri zihenda n'ubundi inzu ebyiri zihenda mm. iya ni ibyo ubwo rero niyo mpamvu hari ingo ziba divorce zitarigeze zibaho mm. zitarigeze zibaho abirwa bavuga ngo nadivorishije ntabwo ugeze udivorce ahubwo waraharaye uhita uhiyitirira ntiwabyumvise mm. <laughs> waraharaye urahiyitirira Eh, we rero wowe ko abagabo bose uko akubwiye ngo ndagukunda gushakaho ikintu uba uzi ko yagukunze ukaba uzi ko akugize umugore ntibibaho mm. eh, banza mukure ahubwo ikibazo ni uko hari akandi mutavuze cyane navuze ngo bakobwa mubime mwe kwemera ko bahora babasambanya umuntu aza gusaba guha aguteretse umunsi ati mpa undi mugabo aza ati mpa umusaza ukutse amenya ati mpa kuko afite amafaranga mubime mm. kukihesha agaciro we mugore hesha agaciro uraca mu mugabo wawe nawe uri mubi uraca mu umugore wawe ukende izo abo bose ibyo byose nibyo bitari byiza mm. nibyo nanasobanuye rero nanze kwirirwa mbikubiriza hari n'uwavuze ngo ntago ntiboneka akenshi ah, mm. nza kuri social media kubera ko mfite ikinzanye mm. ntabwo ntera waraza nza afite icyo kinzanye kuko mfite ibyo nkora mfite ibyo nkora mfite abana ndera nirirwamo umunsi ku wundi nakinana nabo habaho ibyishimo urugo rwanjye ni runini mfite imirimo nkora ibyo byose turabikora kandi ukajya mfite n'ivugabutumwa mba ngomba kujyamo nkabikora rero nza hano kuko nje gufasha abantu rero icyo navuze nakivuze nk'umubyeyi uvuganira abana kivuga nk'umugore nanone mvuganira abo bagore basigara biruka inyuma y'abo bagabo barira amarira kuko genda babona benshi baza bandirira haruze ati bandaye mu hanze nabuze amafaranga yo kwishyura inzu hano iwanjye kuri baro guhahora abantu waba mm. amafaranga akajya kwishyura inzu hongera gute hari n'abo duhura ati nabuze rero byaba byiza ko iki kintu cyaguka kigasobanurwa n'ugihagazemo mm. kuruta kuko tubona kwanza n'abagore benshi abo bagore benshi tubona abagore benshi kuri social media mugabo yarantaye mugabo yankubitaga ndyamye mugabo yankubise nabyaye sibyo ndi ku kiriri mm. ugatandukana n'umugabo wa mbere ugatandukana n'uwa kabiri ugatandukana n'uwa gatatu utandukanye n'umugabo wa mbere utandukanye n'uwa kabiri uracyari muto kuko nutandukanye ufite imyaka makumyabiri ntabwo uzemera kubaho gutyo mm. uzashaka undi wa gatatu nawe mutandukane ushake gushaka n'uwa kane uhinduke ikizira mm. rero abo bose ni mwe mwabizanye kuri pabulike Ah, rero abo bose turababona hanze hari bavuze ngo none ko wavugiye eh, ngo wabivuze kubera ko mm. uri umugore ngo bivugwa n'abagabo nta rwego runaka rwantumwa mm. naranabuze ngo ni nkange ku giti cyanjye byonyine ako kantu mwakagombye no kutakurira ko nijye ku giti cyanjye mm. kandi ku giti cyanjye ntabwo ubonye sitoke ubonye sitoke hano iwanjye iriya ubona ari iby'urugo rwanjye se ariyo mu rugo rwanjye mhm. iriya ni iyo gufasha ba bandi mhm. si byo ba bandi eh, rero ni ukuvuga ngo ibyo nkora mbikora kandi abivugiye mbivugira benshi nkurikije rero eh, umusaruro nabivanyemo hari abashatse kubyamamariramo ariko njye nakuyemo umusaruro kuko hari ingo uyu munsi hari abagiye gukwa hari n'abasore bahimbiye imyumvire bafata umwanzuro wo kwiyerekana mu miryango harimo wavuze ati mfashe umwanzuro wo kujya kugaragara iwacu njyane n'umugabo undi nawe ati nanjye nububwa nahoraga nihisha kwa baramu banjye tugahurira mu makwe gusa ikirori hagira iminsi mikuru kwa mabukwe singeyo ariko uyu munsi noneho nanjye ngiye guca ku kagozi ah, rero ni icyo ngicyo nabivugiraga murakoze cyane navuze byinshi mm. ko byari ngombwa ko nisobanura mm. pasita turagushimiye cyane natwe nicyo kintu twumvishe tuvuga ati nk'umushumba ntabwo yatinyuka cyangwa yafata umwanzuro wo kuba yavuga ngo abagabo n'imbwa kandi nawe ari umushumba by'umwihariko w'umudamu nawe wubatse urugo yishimiye rero nta kuntu yatinyuka kuvuga ngo abagabo n'imbwa pasita turagushimiye cyane kudusobanurira kuri icyo kintu kandi umushumba agenda na burya n'inkoni y'ubuhiri mm. arahonda umushumba ubundi ikiranga umushumba aracyaha mm. akanatesha mm. agira inkoni igarura y'ubugwaneza ariko ukanacyaha eh, rero buriya kuba naravuze ukuri nkacyaha nduta utaracyashya asambana nduta utaracyashye wanenze kandi ari umusinzi sibyo nduta utaracyashye kandi akagaruka n'ubundi nawe akagumya akakora ibyo bikorwa hari n'abatarabiryoheho kuko babikomanteho kubera yuko navuze ibyo nawe akora buriya iyo umuntu ariho asamba arasambagurika abati bitabapfa rero ubundi ibikorwa iyo umuntu ijambo ubundi rije rikavugwa ukabona ntabwo rigukoraho kuko ibyo bavuga si byo uri byo si ibyawe nta nubwo uri komantaho mm. ariko iyo bavuze ikintu ugasakuza ijambo rye baraba ryagukaraza mm. buriya gutaka kwawe kwaramfashije neza ah, mvuga mm. kumva iki kintu abatarakoye ni benshi hari aho mfunguye eh, rero numva hagize n'unzakansaba ibimenyetso nabimwereka niyo mpamvu murakoze nawe